дикая Кассандра Игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил аллегориями Энди Маньяк земляные ведома Я, я, я, ты наш горит души педалами любима Так и стоит Алиантонами родимыми Храним про запасы угнетенными сердцами Воспевалась биты за время Тонами ложатиных силами умирать и племя Тьму не давалось, просила просто доверять Под этим крутом негатива Тем, кто не увидит следы Больно, ласково, красиво закручивалась уже Мы намерены Моя и ты ночами коптит Разрушив опять строим мосты Но если не ты, кто меня спасет? Улетает ты, она знает пол Позволь раствориться в объятии Где Ты теперь слышишь, проникаешь в сознание Это познание слышит Все разыхались, ночь не горят огни Представь роли игривой падли Проведу с тобой ночь я пленник Кассандры Keep reaching and texting, nice to meet you If someone is afraid of the pain that life brings to you He you you, nice to meet you я я мы